तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज को तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं जानम देख लो मिट गई